Ahí Dime. mira que el molín. ¿En dónde hay tu molín, fillo? Que ya llora. Un chigán. ¿Un chigán? No había duda. Para cuenta. Ahora oye quieto, atrayando paisaje. A escape, y comenzará a andar, y a cada agarrada avanzará una legua. Pai, Dime. Yo no veo que siga un chigán. Pues lo oye. Pai, Dime. Yo solo veo que un molín. ¿Cómo? ¿Un molín? Sí, un molín, o mismo de siempre. Tomás. ¿Qué? Me preocupas.